不不跟你生气，不跟你生气。别别别！You drive me, I'm here, walking here. n e into danger. Who's up? Who's up? Big mouth in the back, huh? Call the police. You hit me up. This is China. I don't give a shit if it's China. Me, y o u r Chinese pig, huh? This is China, so you drive over people, do you? This is China, so you drive into people, do you? No, I choose you r pig. This is China. No, we 我们都你滚出中国，滚出 China，你滚出 China。